ზვიად ინასარიძე კი ბატონო გენაცვალე აი ღე ზედგენიძე შალვა ზედგენიძე იოსებ ჯვარიძე იოსებ ჯვარიძე მაგრამ დასა მოუწევს ამბობ. ხო, მაშინ დავეღოთ რა, ხო დაგიწეს რა. უშაგი, უშაგი ზაზაძე ეგეში მოუწევს. აა, აა, მისცა. იოსებ ჯვარიძეს მივეცი? ზედგენიძესაც მივეცი? აა. ზაზაძე უშაგი და დეონოზი ზაზაძე. ეხლა მოიხარო, არ ყვეხო.